Bana Mkali, hongera kwanza, tumemwona Isa Azam, au sio? Isa amekuwa sio mtu wa kuonekana onekana ah, isipokuwa event na nini, kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukimwona kwenye, kwenye, kwenye mihangaiko yake ya kutafuta risk za hapa na pale. Ushikaji wako wewe na Isa ulianza lini? Isa, Isa mimi kwanza anajua Isa mimi ni mtu ambaye namkubali sana. Mara nyingi tunawasiliana sana sana. Mimi na Isa ni watu ambao anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuonesha na ujamaa kwa sababu ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu kamjali ya riziki, kamjali ya um, nyota ya kukubalika na watu. Isa ni miongoni mwa watu ambao um, yeye sio mwigizaji wala sio mwimbaji wala sio mtangazaji, lakini mtu ambaye ana fanbase kubwa yake. Ukichukua simu ukiuliza tu bana Azam katika watu kumi, basi watu saba wote wanamjua. kwao ni kipaji ambacho wao ni, ni tunu ambao Mwenyezi Mungu kamjalia, lakini Isa ni mtu ambaye ananikubali sana kwa sababu Isa yuko very humble, Isa yuko very humble, ni mtu ambaye anaishi na watu fresh, ana tofauti na mimi, mimi pia niko very humble. Kwa hiyo alivyoniambia bwana, jambo langu naenda kuoa, niambia muda mfupi sana, lakini kalitendea haki kwa asilimia mia. Hauwezi amini leo kuna Mercedes sengi zilitokea tukachelewa kwenda kuvaa kanzu Barian, lakini ukafika saa tatu asubuhi, sisi tumefika pale saa nane, sijui saa ngapi kwa ni mtu ambaye kavumilia, lakini kaja ajionyesha kama kachukia. Ni mtu ambaye ananikubali na akiwa na jambo lake lolote ananishirikisha, tunashirikiana na hata miongoni mwa watu ambao uh, wakati nataka kufanya mauzi ya kuoa nilimwambia bwana, ndugu yangu, mimi nataka kuoa, na kwambia mkali, mimi na wake zaidi ya wawili na mke zaidi ya mmoja, shehe. Kuoa ni baraka, na ukioa milango ya riziki pia inafunguka, usiogope. Umeona bwana. Kwa hiyo ni rafiki yangu, sio rafiki yangu sasa hivi, ni zaidi ya ndugu, kwa sababu ni mtu ambaye ka, kaacha vitu vyake vyote leo kwa sababu ya kusimamia ndoa yangu, kama unavyoona bwana Sale. Yani mimi mpaka mtu anaweza bwana bwana harusi nani utofauti mimi na yeye, ni kwa sababu nimeshika panga, mtu asimguse mke wangu, eh. yeye kakaa tu hapo hivyo ah bana mkali, wewe dini yako ni ya Kiislamu na umeoa Kiislamu kabisa. Uh, sheria dini ya Kiislamu inaruhusu uh, mwanaume kuoa mke zaidi ya mmoja. Hii safari yetu tumeanza, uh, kuna risti fulani utaiongeza au ni hapa hapa basi? Ah, mimi kweli nisiwe mwongo mimi sawa, mimi hapa imani yangu nasema moyo, sijui kwa nini hii sasa mwanamke zaidi wawili, lakini mimi ninachoamini moyo unapendaga kitu kimoja tu. Shemeji kachukia Ah, hapana, like mimi binafsi nasema um, sijui na sifikiri kuongeza mke wa pili kwa sababu na moyo unapenda sehemu unapenda mara moja, lakini uh, um, kidini Isa Azam ana dini sana kuliko mimi. Sasa inaweza kuwa yeye eh, kuna vitu ambavyo kavisoma sana kwenye dini, ndio maana kasema bwana wanne, yani <laughs> inawezekana kivi kikweli, mke wangu sifikiri kuongeza mke wa pili mke ni wewe tu. <laughs> Oh, hiyo inatoka moyoni au au kwa sababu leo? Inatoka moyoni bro. Kendi, inatoka moyoni anasema hivi dhahiri. Yaani sio kama ninge kwa nani ya kuongeza mwingine ningesema. Swala la kuoa. Eh. Ah, swala kuoa mke wa pili au mke wa tatu huwa ni automatic linakujaga tu. Na swala la kuoa mke nalo huwa linakuja. Ndio maana ukitaka kuoa hakuna mtu yoyote anayekuzuia sheria ya dini ni wake wanne, lakini je, unaoaje? E, wake hao unawapataje? Je, mke wako wa kwanza yukoje? Kwa sababu unaongeza wake kutokana na, na, na mahitaji e, mahitaji yako wewe ambaye wewe muoaji. Kwa hiyo uh, ndugu yetu kijana na kama kijana kwenu anafanyika ndugu yangu mkali wao hana baya e, eh, ni rijali kabisa na ana nguvu zake ikitokea mke wake atamshawishi mwenyewe kwamba bana kwa jambo lako na shughuli yako ilivyokuwa kubwa, ongeza mke wa pili. Sawa bana Isa, wewe ni mmoja kati ya watu ambao umekuwa mkipigwa vita sana Uh, hasa, hasa kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu wewe ni mtumiaji mzuri pia. Kuna siku ulishawahi kwenda na sijui mke wako wa pili ule wa tatu, ulienda naye kwenye interview kwenye kituo fulani hivi cha cha media. Uh, baada ya hapo walipigwa sana vita. Isa na waji wake wawili watatu, maisha yake yenyewe bado bado nini, dalali inakuwaje? <laughs> Ah, kwanza da, dalali ni mtu mkubwa sana, kwa sababu dalali ni mtu ambaye hana mtaji, ni mtu mkubwa sana na huwezi huwezi kuwa dalali eh, kama hauna bezi ya watu, umeona. Kwa hiyo eh, moja moja ya furaha na burudani ni watu kujua kama ni dalali. Nashukuru sana, lakini mimi ni, ni brand ambassador wa, wa kampuni kubwa nyingi sana. Uh, uh, moja ya furaha ambayo najua hiyo kuna na kweli ni kwamba swala la kuoa huwa na automatic, na mke wa kwanza, wa pili na watatu hawa ni furaha, lakini furaha ya kuoa wake hawa, ili upate furaha kabisa wote wakae nyumba moja ili upate furaha. Uh, wazee wetu walikuwa wanaoa wake wakaa nyumba moja. Sasa watu wanakosea, ukioa wake wengi wakawa mbalimbali, ni mtihani kidogo, sababu mke mkubwa ana roho nzuri, lakini mke mdogo hajui. Mke mdogo ana roho nzuri, mke mkubwa hajui. Raha yake wote wakae nyumba moja, wafahamiane, na saa ya kula mle, mle meza moja, na siku za zamu wafahamiane, na mmoja akiwa naumwa watu wajue anaumwa ili furaha upo na fulani. Sasa ukiwa ukiwatia mbalimbali e, mfano kama le ah, una zamu ya mke mkubwa, lakini bahati mbaya mke mkubwa anaumwa. E, sasa unakwenda kule kwenye zamu, lakini mtu anaumwa, sasa anakushawishi ongeze mke watatu, umeona. Lakini wakiwa nyumba moja pale, mke mdogo atakusaidia kama anaumwa zamu yake, naomba zamu hii uje kwangu, hiyo ijao utaenda huko akishapona. Kwa raha ya, raha ya mke na wake ni raha sana, na ukiwa na wake wengi unakuwa kama vile e, mfalme, unakuwa gwiji e, kwa... Lakini watu wanasema uweze kuwatosheleza kwanza ki kimahitaji na nini. Kimahitaji ni simple sana, maisha yetu ya Tanzania yanafahamika. E, mchele kilo ni elfu mbili unanunua kilo zako hamsini e, ukinunua unga wako pale e, kilo zako za, za kilo ishirini na tano unatia ndani e, maragi yako Dagaa ziko aina tatu. Kuna dagaa ya Zanzibar ambayo ina uvimba, kuna dagaa ya, ya, ya, ya Bukoba, kuna dagaa ya Mwanza. Unaamua dagaa gani? Hivi vyote unanunua, unaweka ndani. Ukishaweka ndani, simple. Shule sio lazima watu wote wasome kwenye mabasi ya njano, sawa? Sio lazima wote wasome kwa nini basi ya njano. Shule zipo za Masamia zipo, sawa? Shule za Masamia ni za mteremko, nauli yako tu sawa, nauli yako na fomu zako. Kwa hiyo hata ukiwa na watoto wengi watasoma, watajitambua. Kikubwa tu malezi ya, ya nyumba ndio muhimu. Swala la kwenda shule ni swala la, la, la kuendea vyeti, ila maisha yenyewe yako mtaani. Sasa Isa, uh, mimi nataka kujua wakati unafikiria kuongeza mke wa pili, uh, mke wa kwanza ndo alikushauri? Hakuna mwanamke anayekushauri kuoa, labda awe, awe anadidi sana. Wapo wenye bahati hizo, lakini wake wengi sana wana wivu. Sasa ule wivu unaisha ukiongeza mke ndani ya miezi na miezi, atanunanuna nuna, lakini atakubali tu. Na moja ya furaha ni ukiwa na wake wawili watatu, ni furaha kubwa sana kwa sababu eh, na ndugu yangu mmoja sitakumtaja Lukamba ah, ah, kumtaja aliongeza mke. Alivyoongeza mke, yule mke bahati mbaya nzuri ana riziki, alivyoingia tu dema zikazifunguka yule mke akamnunulia gari mke mkubwa kama zawadi, kwamba nakushukuru sana kum, kumlea na kumtunza mme wetu, akapewa gari. Baada ya hapo akampa na nyumba mke mkubwa, sio sio sio akamwazima, akampa. Kwa hiyo yule mwanamke mku, mke mkubwa alipata furaha kupata neema ya mke mdogo, na mke mdogo akasema, ndugu yangu, nakushukuru sana umekubali tuwe, tuwe kitu kimoja. Kwa sasa usi, usikatae riziki. Ukiona mme anaoa sema alhamdulillah Allah nifungulie milango, labda mke wa pili ni riziki inakuja, neema inakuja. Huwezi kujua yule mke wa pili ni uko gani, ana riziki gani, anaongezea nini. Kwa sasa roho mbaya sio nzuri, na ukiwa na roho mbaya, shehe wangu, utazeka haraka. Sasa acha roho mbaya, uwe mzuri zaidi. Naam, Isa, mimi nitarudi kwako. Okay, uh, bwana Hamorapa tulitegemea kumwona pia ni miongoni mwa watu ambao pengine matashtiti, mbona tujamwona Hamorapa? Uh, um, no, hii imetokea emergency ya marapa amepatwa na emergency, amepatana dharura, ndio maana hajakuwepo hajakuwepo hapa, lakini iko Mwanza, of course iko Mwanza, lakini hakuna kilichoharibika kwa sababu um, angekuwepo na naamini ukumbi, na ukumbi anaweza akawepo kwa sababu anaambia anarudi leo, so kama hajafika kwenye sherehe hii basi naamini inshallah kumi atafika. Kuhusu watu eh. ah, tuweke sawa, ah, Dar es Salaam Tanzania ni mji ambao una shughuli nyingi. Huu ni mji wenye wenye pilika pilika nyingi. Uh, na huu mwezi ni mwezi mgumu sana. Huyu mwamba sana kuwa mwezi huu. Huu ni mwezi wa, wa kodi, mwezi wa ada, mwezi wa shule, mwezi wa, wa kufikiria vitu vingi sana. Uh, sasa yote ambaye ajaja sisi hatujamlaumu. Tunajua hali ilivyo sasa hivi. Utawala huu mtu akija kwako au mtu akuchangia ni neema kubwa sana. Kwa sisi hakuna mtu yote tuliomlaumu, lakini leo ukumbini tutaona watu wengine watakuja kwa furaha waje, lakini mtu yote ambaye ajaja asihuzunike. Huyu bwana ni mtu wa watu, sawa, anajitoa sana kwa watu. Wewe ujaja usiumie, yani yeye kishakusamea na ndio niko hapa kama msemaji wake mkuu, kwa sababu najua leo hana mambo mengi, hana mambo mengi. Alafu leo huyu ana mke wake tu hapa ni Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV, HBTV.